හින්දා මේක දැන් මම ඇදෙන්නේ මට ඇඟිල්ලෙන් දාන්න බෑ දාන්න බෑ නම් ඉතින් ආයෙත් වැඩි ඇදෙන්නේ එතන ඒතකොට මේ මෙතනින් තියෙන මේ මෙහෙම තියෙන මේ ගලනාලේ මේ කියන්නේ ආහාර ගමන් කරන එක තමයි මේ තියෙන්නේ මේම තියෙන මේ හරි ගලනාලේ ඔකෝම ගිහලා මේ පෙනහළු දෙක මැද්දෙන් ගිහලා ආමාශයට යනවා ඉතින් පෙනහළු දෙක මැද්දෙන් ওই ගලනාලේ තියෙන හින්දා ලොකු ගුලියක් එහෙම ගිහලා හිටපු ගම මෙන්න ඒක ඒකයි පෙනහළු දෙක මැදින් යන්නේ එතන එතකොට හුස්ම මෙහෙම ගල අල්ලන්න හොඳයිද හතරින්න හොඳයි ලැබ්ස්ම අතාරන්න එතකට මෙතන යට යන්ට ලේසි වෙන නැත්තං අමාරු තැන දෙක මැද්ද යන්න මේක තමයි මේ ගලනා ගලනාල කියන්න මෙම නික නිකම් මසයෙන් හැදුන එක තැන ඒක ඇදෙනවා මේක ඇතුළෙන් අප මොහර ගිල්ලකට දැන් මේක ඇතර මේ අපිට ඇගිල දාන්නට බෑවගෙන තියෙන්නේ මේක හොඳට ඇදෙනවා මේක ඇදෙනම සාමාන්‍යලා දැකිල්ල තියෙන එක දැන මේක ඇරිල්ලමයි තියෙන මේක සාමාන්‍ය වෙලාවයි ඇල්ලමයි තියෙන වැහෙන්නේ උස්ම ගන්න ඕනේ හින්දා. එතන නිදාගත්තත් මොනා කරවත් ඒක ඇල්ල තියෙන්නේ. එතන කාට්ලේ දෝලින් හැදලා තියෙන හින්දා. එතන මේකට අපිට වාතය දීලා බලන්න පුළුවන්. පෙනහැල කොහොමද ඒකට ධර්ත පොඩි පොඩි පොඩි පොඩි බෝල ගොඩාක් එකතර තමයි මේක හැදලා තියෙන්නේ. එතන ඒක ඒකට කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. මේක පස්සේ 11 දී මේ මේක සම්පූර්ණ විස්තර සහිත පාඩමක් එනවා. එතකොට මේ පතකොට මේක දැකලා තියෙනවද මීට පස්සේ? හරි මෙතකොට දැන් අපි ආස්වාස කරන උස්ම ගන්නකොට ඔන්න ඔක මේක තමයි වෙන්නේ. Ganun ba lang? ඕන හුස්ම අතනකොට මම තමයි අයින් කරන්නේ. එතන ඔව්. ඒකට අපි සාමාන්‍යයෙන් පෙනහැල්ලක් ඔය අපි පොතක හරි අඳිනකොට අඳින්නේ මේ විදිහට හුලං සාමාන්‍යයෙන් පිරලා තියෙන වෙලාවක් කොහොමද කියලා තමයි අඳින්නේ. එතන. ඒකට තමයි මේ හැඩේ එන්නේ. ඒතර මේ මේ පැත්තේ ඉපැත්ත ඔහම මේ තියෙන මේ පැත්ත තමයි පල්ලෙහා පැත්ත මහා පාචේ පැත්ත තියෙන්නේ. පඩේ යටි පැත්ත තියෙන්නේ නේද? ඒතර මේ දෙක මැද්ද මෙන්න මෙතන මේ ඉඩක් තියෙනවනේ. මෙතන මේ ඉඩ ඩිංගක් තියෙන්නේ. හරි? මෙතන තමයි හෘදේ තියෙන්නේ. මෙතන තමයි හෘදේ තියෙන්නේ. එතන මේ හෘදේ හෘදයෙන් හෘදයට ආපු ප්‍රධාන රුධිරනාලයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒක පිට ගෙහිච්චලේ මේ තියෙන්නේ. හෘදේ ඉඳලා යන ප්‍රධාන රුධිරනාලිය තමයි මේ තියෙන්නේ. සංස්ථානික දමන. ඒක එතනින් පටන් අරගෙන හැම ශරීරය පල්ලෙහාට යනවා හරි අන්න පෙනහැල්ල කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක තමයි දැනගන්න එන ඒතර පෙනහැල්ල ගර්ථ පිම්බෙනකොට දැන් මේක කොහෙන් හරි මෙතනින් කොහෙන් හරි පොඩ හිල්ලුණා කියලා ඒ ප්‍රශ්නේ නැහැ ඒ හරිය තියෙන ගර්ථ ටික කැඩුණොත් අනිත් ටික පිම්බෙනවා එතන ඒ හරිය ගර්ථ ටික කැඩුණාට මේ කියන්නේ බැලුමක් වගේ එකක් නෙමෙයි හරිද මේක ඇතුළේ මේක බැලුම් කෝට් එකක් වගේ එකක් නේද පොටි උඩි තුඩි තුඩි තුඩි තුඩි ඒවා ගොඩාක් තියෙනවා. දැන් මේ බටෙන් ගිහිල්ලා වල එහෙම අතු බෙදලා අතු බෙදලා හැම බටේටම යන හොලන් ටික. එහෙනම් එතකොට එක එකක් වෙන වෙන පිම්බෙන. දැන් මේක පිම්බෙනකොට ඔයාලට පේනවා මේ තැන් තැන් වල පොඩි පොඩි පොඩි පොඩි වෙන මේ එක එක ඒවා පිම්බෙන්නේ කියලා. දැන් ඔයා ගන්න හදනවා. ඊට පස්සේ පස්සේ කාලෙකදී ඔයාලට ඉගෙන ගන්න ලේසි වෙනවා. ඒක දැන් මේ හැරෙම අන්තිමට තමයි පෙන්වන්නේ කුඩි ගාර්තරිය. එතන කියන්නේ එහෙම අපේ ගාර්ත ඔක්කොම පුරව ගන්නනම් අපි උඩරිම ධාරිතාවෙන් හුස්ම ගන්න. කියන්නේ ගාර ඔය ටික පුරවන්න ඕනේ. දැන් තමයි පෙන්වන්නේ ගාර්ත ඔක්කොම පිරෙන්නේ. එතන ඉතින් එහෙම දවසකට දෙපාරක් විතර හරි එහෙම හුස්මක් ගන්න ඕනේ. එතන ඒක තමයි හැම ගාර්තෙම වැඩ කරන්නේ. නැත්නම් සමහර ගාර්ත වැඩ කරන්නේ නැතුව නිකන් ඔහෙ තිබිලා සවුත් වෙලා යනවා. එතන පෙනහළු ධාරිතාවේ අඩු වෙනවා. ක්‍රීඩා කරනකොට එහෙම නේද? ඒක මම තමයි මෙහෙම මෙහෙම වැඩ කරනවානේ පෙනහළු ගාලනේ එතකොට හොඳට ධර්තවල හොඳට වැඩ ගන්නවා එතන ඒක එත්නා වෙනලු ධාරිතය වැඩි වෙනවා වෙනලු වාතය පුරව ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා ඒ හින්දා තමයි සමහර කටයන කන්දනගෙනවට මකට යන්නට බැරි ඇයි වෙනලු ධාරිතය වැඩි ඒක ලොකුවට කුඹල පාවිච්චි කරලා නැහැ එතන එතකොට මේක මෙන්න මේ ගානේ තියෙන තව ඩිංගක් පොම්මන තව ඩිංගක් අකුර පොම්මන ඔඩින් විතරයි කර කර ඉන්නේ හැමදාම. දැන් එතකොට යාළ ලොකු ධාරිතාවයක් නැහැ ඒක. එන වැඩි වාත ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන් වැඩි ඔක්සිජන් ප්‍රමාණයක් ඇඟේ යනවනේ වැඩි ශක්තියක් නිපදවන්න පුළුවන් වැඩි වැඩක් කරන්න පුළුවන්. දැන් වෙන හල්දාර්තය වැඩිය අයට කඳුනාගෙන එක දුර දුවන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි එතැ හරි